Astăzi vreau să-ți improvizez despre a legăna. Da, vezi bine, mă legăn, mă legăn într-un legăn. Uh, am găsit aici un uh, legăn foarte drăguț, uh, lângă Ștefan Mihaileanu. Mi se pare că mi-aduce aminte de copilărie și că noi oamenii mari suntem atât de mari și atât de maturi încât uităm să ne bucurăm ca un copil. Eu mă bucur acum ca un copil. Asta înseamnă pentru mine a legăna, să-mi aduc aminte de copilărie, de când mă legăna mama și nu mai aveam probleme. um, <laughs> tu de când nu te-ai mai răsfățat? Căci a legăna înseamnă a răsfăța. Ciao.